Доброго времени суток, с вами Дарья Пахивчук и международный проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами посмотрим презентацию каталога номер 10, чем же нас порадует такой вот яркий, солнечный и летний каталог. Яркая жара твоя, встречай летнюю распродажу с каталогом номер 10. Каталог номер 10 будет действовать с 26 июня по 16 июля. И наших дорогих новичков компания Фаберлик радует дорогими подарками. Итак, если новичок присоединится к нам с 26 июня по 16 июля, либо он присоединился к нам ранее, но ни разу не оформлял, не оплачивал заказы, то данный подарок также положен ему при выполнении, конечно же, определенных условий. Итак, что необходимо сделать, это оформить и оплатить заказ на сумму в России от 1199 рублей в ценах каталога. В ценах консультанта будет на 20% ниже. И получить замечательный подарок в следующем каталоге при оформлении заказа. Итак, в подарок будет входить концентрированный стиральный порошок для шерсти и деликатных тканей и кондиционер-бальзам для белья с ухаживающими добавками, а также новичку Компания Faberlic предлагает участвовать в стартовой программе и в следующих восьми каталогах получать наборы хитов Faberlic всего за 99 рублей. И наша распродажа получите купон на летние скидки, закажите на сумму от 999 рублей по каталогу номер 10 и получите купон на скидку 50% на любой аромат из каталога номер 12. Скидка предоставляется от базовой цены продукта. Скидка по купону не суммируется с акциями каталога и следующие бонусы за покупки, которые будут ждать вас на втором шаге оформления заказа при выполнении условий. Итак, любая увлажняющая вода всего за 99 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Бонус за покупки. Любой оттенок краски всего за 129 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Бонус за покупки. Любой аромат всего за 199 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Бонус за покупки любая объемная тушь всего за 169 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Бросьте вызов времени. Бонус за покупки сыворотка всего за 249 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Ультрапитательная сыворотка от серии Гардерика комплексный уход за полостью рта, бонус за покупки любая зубная паста всего за 109 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Весь мир у ваших ног. Бонус за покупки любое средство для ног всего за 69 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Витамания – наши следующие новинки. Для красоты и здоровья кожи витамины нужны не только внутри, но и снаружи. Витаминная бомба для вашей кожи. Два любых продукта с данного разворота по специальной цене. И следующее. Наши новиночки – Витамания – мы взяли энергию сочных спелых фруктов и ягод и усилили их витаминным комплексом, чтобы подарить вашей коже тонус и антиоксидантную защиту и питание. Вам отличное настроение! Чистая и здоровая кожа без акне и воспалений. Следующая новинка от серии Эксперт Парма. Растительный комплекс регулирует работу сальных желез, сужает поры, предупреждает развитие воспалений. Активный комплекс амисов снимает появление прыщей на лице, стимулирует выработку коллагена. Белая глина и оксицинка матируют кожу и стягивает поры. Салициловая кислота и экстракт магнолии подсушивают воспаление, предотвращают появление проявления угревой сыпи обладает антибактериальным эффектом. Итак, вы здесь найдете точный аппликатор антиакне, активный крем-гель антиакне, сос, пудра для умывания, очищающая, активная крем-маска для лица 2 в одном. Следующее, что у нас ожидает в десятом каталоге, это новинка. Идеальный дуэт для твоих Софи. Итак, смотрим, что нас ждет. Это эффект мерцания на коже, как у модных бьюти-блогеров, моделирование контура лица, как у суперзвезд, легкая шелковистая текстура, которая вам понравится. И идеальная кожа – это так просто. Наш тональный крем идеален для легкого летнего макияжа, маскирует любые несовершенства. Подберите идеальный оттенок корректора для своей кожи, устраните с помощью корректора несовершенства, мягко растушуйте границы, чтобы избежать эффекта маски, придайте макияжу свежесть с помощью иллюминайзера. И следующая новинка от Сириска Inline. Преображение кожи в одно касание. Рассыпчатая пудра с нежной невесомой текстурой на основе натуральной слюды придает коже фарфоровую гладкость. Два тона с матирующим эффектом и атласная пудра. Маскирует недостатки и придает коже прозрачную матость, не утяжеляя макияж. А атласная пудра придает коже сияние, светоотражающие пигменты делают цвет лица более свежим, как бы подчеркивает кожу изнутри. Можно использовать для скульптурирования в сочетании с матовыми тонами. И следующее, что нас ждет, это летняя распродажа. Ваш личный эксперт по красоте и молодости вас ожидает в сказочные цены. Летняя распродажа, красивые волосы – это не роскошь, суперцены от 109 рублей. Ваши любимые продукты по суперценам. Суперцены от 39 рублей. Не упустите момент «Любимые ароматы за полцены, скидка 50%». Ваш модный образ по привлекательным ценам. Модная стильная одежда, стильные аксессуары. Создайте свой неповторимый стиль. «Живите красиво, а о чистоте позаботится компания Faberlic». Стартовая программа для наших дорогих новичков «9 шагов по стартовой программе». Инструмент для ваших продаж. И, конечно же, каталог Faberlic номер 10 вас ждут и прайс-листы, и журналы, каталог нижнего белья «Флоранж», каталог бижутерии и аксессуаров «Флоранж», и нижнее белье и купальники «Флоранж». На этом презентация каталога номер 10 подошла к концу. Вас ждет мега распродажа по суперценам. Спасибо вам огромное за внимание. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь под, это, под этим видео, есть ссылка на бесплатную регистрацию. С вами была Дарья Похильчук, спасибо за внимание, всего доброго, до новых встреч!